et des bonnes change notre vie chaque jour. Aujourd'hui, Dr Samir Sami Hussein, le héros du match des Canadiens de ce soir, Dr Saïd Hussein s'engage dans la campagne de sensibilisation hashtag Tiens ma main, qui a à cœur le bien-être des enfants autochtones et des autres régions éloignées du Québec. Hashtag Tiens ma main, vous savez, aide des milliers d'enfants à de de parents leurs urgences médicales, système de transport aérien. Saluons et apprécions chaleureusement Dr Samir Saïd Hussein.